Bila Islam siapa? Alhamdulillah. Allah Ta'ala wi teraju-teraju pemerintah eh, duduk di bawah orang Islam. Orang Islam boleh peratuh orang kafir pada zaman dulu. Masya Allah. Tapi dengan sebab orang Islam tahu Islam, orang Islam tak takwa kepada Allah. Orang Islam menetai Islam, orang Islam duduk khainat atas muka dunia ni dengan korupsinya dengan menipu maki awak berjudi berzina mabuk kaya gotu goni gotu kata-kata ni saya kecek ni cuba baca di dalam sejarah-sejarah pemerintah he, pada zaman-zaman dahulu Bani Umayyah Bani Abbasiyah Bani Osmaniyah Bani Fatimiyah Bani tu Bani ni Masya Allah raja-raja dulu pemerintah-pemerintah dulu suk samra dengan zina minum arak dan menipu pecah belah pakai pada zaman-zaman dulu. Sebab tu orang Arab yang sebut katanya, maka lah ni kambing pera kita. Dah kita tahu Islam. Jadi kambing macam mana kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ, بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله <clears throat> وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Ayat 22 sampai 30 Suratul Namli Cerita ada, ada hubung-hubung-hubung semua eh? Saya baca tak habis cerita lagi Ayat 22 ni sambung daripada ayat kemarin Iaitunya Nabi Sulaiman duk cari burung burung hut-hut, burung belatuk burung belatuk itu tidak lama gaibnya selepas itu lalu datang sambil berkata kepada Nabi Sulaiman aku dapat mengetahui secara meliputi akan perkara yang engkau tidak cukup mengetahuinya maknanya hei Sulaiman aku tahu benda hakmu tak tahu aku kita tengok dah satu tempat yang mung tak biasa pergi di tempat tu Ha, ni Nabi Sulaiman reti gapo hak burung belatuk kecek sebagai sailap kepada Nabi Sulaiman. Ya gerato pas tu cuba kita gambar katanya daripada Palestin pergi ke Yaman. Berapa ribu kilo. Terbaik dia. Sebab tu Nabi Sulaiman raya dah. Katanya aku nak cabut bulu. Ha, nak marah kepada burung belatuk sat ni. Ni ayat sudah pun kita baca kemarin ni, eh? tak tak tak, tak, tak ulir dah. Dengan membawa khabar berita yang diyakini kebenarannya. Maknanya, berita hak aku nak wayak kepada mung ni adalah berita betul. Sebab apa? Ha ni, barulah ia wayak. Inni wajatum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syait. Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan memerintah mereka. Iaitunya Raja Balqis. Balqis yang peretoh di negeri Yaman tua yang dikatakan golongan yang besar pada waktu waktu tu namanya Himyar Kerajaan Himyar yang banyaknya orang-orang yang gagah sebut di dalam tafsir katanya orang yang jadi senabadi bagi Raja Balqis ni lebih daripada 300 orang dan setiap sore-sore daripada 300 saat ni adanya orang-orang dia maksudnya luknong dia lebih daripada puluh-puluh ribu sore-sore cuba kita gambar katanya KJR pada waktu tu besar setara mana yang nak banding dengan lah ni lah lah ni dunia besar apa, dengan bilengnya manusia cuba kita gambar katanya yon adit Dah tahu berapa ribu tahun dah. Ha Nabi Sulaiman ni tentera dan orang-orang hendak jaga KJR Balqis pada waktu tu di negeri Sabak ataupun di satu tempat yang dinamakan KJR Sabak yang Allah Taala firman wayak di dalam Al-Quran namanya surah Sabak. Dan ia telah diberikan kepadanya serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan dan ia pula mempunyai singgah sana yang besar Masya Allah ni burung duk royak kepada Nabi Sulaiman raja ni ada belakang gotu goni gotu goni kelengkap kelengkapan cara dia peretoh nah khisi dia besar istana dia besar kecek pe yang apabila disebut kepada semua kabinet menteri dia semua pakat dengar belakang ni nak ayat katanya hebat besarnya raja Balqis pada zaman-zaman dahulu Lepas tu raja-raja Tino ni memang dia ada seluruh dunia. Sebab tiap-tiap yuk semai adanya cara persetujuan orang-orang yang ada di mana-mana tempat, mana-mana negeri adanya dia setuju nak latih ataupun ambil orang lelaki jadi raja. Ada setengah-setengah ambil orang perempuan jadi raja. Sebab apa? Sebab tak ada orang lelaki yang berhak naik jadi raja. Semua tu duduk di atas ke apa? Atas persetujuan orang ramai. Tiap-tiap negeri lagu tu lah belakang. Kita pun bila baca dari sejarah tani zaman-zaman belum pada ni ada belakang dah. Raja hijau. Raja apa lagi? Raja biru. Raja tu, raja ni. Noyak katanya ada raja yang pesan disetujui oleh semua kabinet menteri ataupun orang-orang duduk di dalam รัฐบาลมันก็ลาตินะเอาเรียสืบทอดอำนาจต่อไป daripada dulu tu boleh jadi pok dia tapi bawa mari runganu tak ada hak jatah maka hak tino naik jadi raja dan sebagainya alhamdulillah nah ada berlaku setiap tempat atas muka dunia ada raja ada presiden nah ada menteri, uh, uh, eh, menteri eh, eh, saja dan sebagainya. Wallah alamani, ah, cara-cara pemerintah hai manusia, hak pentingnya Allah Ta'ala nak jadi dunia ni, diretuh oleh manusia dan bawa, bawa keba kebaikan. Ah, kita orang Islam ni, kita boleh semangat. So. Semangat yang Allah Ta'ala raya di dalam suratul anbiya' Wallahualam lah, saya raya katanya semangat tu, maksudnya, kita orang Islam ni tak putus-putus harapkan semoga dunia ni aman sentosa dan diwarisi diperintah oleh hamba-hamba Allah yang soleh sebab tu Allah Taala ayat katanya walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy salihun sesungguhnya kami sudah pun tulis di dalam kitab az-zabur selepas daripada kitab Taurah min ba'di dhikr selepas daripada kitab Taurah bakpo saya terjemuh kitab Taurah sebab kitab Taurah pada zaman dulu dia turun dulu lah. kitab Zabur turun belakang Tuhan royak katanya kami tanda tulis di dalam kitab Zabur selepas daripada turunnya kitab Taurah gapo annal arda yarithuha ibadiyas salihun bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh bermaknanya orang yang sepatutnya jadi raja jadi presiden jadi nayuk jadi apa sepatutnya hamba-hamba Allah yang soleh yang ju yang baik tapi ha ni ulama mai hurai pula dah tak ada orang soleh. Tak ada orang berjuru. Jadi raja-raja zalim. Raja Islam ni maksudnya. Kalau jadi presiden, presiden menipu. Jadi naib Perdana Menteri, makan duit. Maka Allah Ta'ala ganti daripada orang yang berime jadinya orang kafir nak jadi pemerintah. Itu ha, dah. Ha? Dah orang Islam ataupun orang beriman dengan Allah Ta'ala. Kelong menipu kena Kacah habis dalam atas muka bumi. Tu hai waktu turun balonya. Maka orang kafir nak jadi pemerintah. Retoh orang Islam. Sebab tu. Orang-orang Arab dia tulis. Dalam kata-kata mudah-mudah ya. Dia katanya. Pada zaman dahulu. Kita ni. Duk pera manusia. Bukan-bukan. Dulu kita pergi kambing. Nampak katanya tak mulia ke pergi kambing. Tapi Allah Ta'ala wi Islam kepada kita. Sehingga kita boleh pergi manusia. Dengan sebab kita tahu Islam. Maka kambing pula pergi kita. Gambar tu dah. Gambarlah benda ni. Tak ada payah ni. Dulu kita pergi kambing. Kambing. Ha. Nampak hinonya orang pegang kambing. Bila Islam siapa? Alhamdulillah. Allah Ta'ala wui teraju-teraju pemerintah eh, duduk di bawah orang Islam. Orang Islam boleh peratuh orang kafir pada zaman dulu. Masya Allah. Tapi dengan sebab orang Islam tahu Islam, orang Islam tak takwa kepada Allah. Orang Islam menetai Islam, orang Islam duduk khainat atas muka dunia ni dengan corruption ni dengan menipu maki arak berjudi berzina mabuk kaya gotu goni gotu rata-rata ni saya kecek ni cuba baca di dalam sejarah-sejarah pemerintah hai, pada zaman-zaman dahulu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Osmaniyah, Bani Fatimiyah, Bani tu, Bani ni Masya Allah Raja-raja dulu, pemerintah-pemerintah dulu Suk samra dengan zina, minum arak dan menipu pecah belah pakai pada zaman-zaman dulu. Sebab tu orang Arab yang sebut katanya, maka lah kambing pera kita. Dah kita tahu Islam. Jadi kambing caunai kita. Orang tak pakai lah maksudnya. Orang kafe, sebab seluruh dunia. Orang kafe belakang, cuba kita perhati, tengok dalam berita, Ya Allah, Yahudi, Kristian, duk retoh dunia. Duk ci cata Gotu goni, gotu goni Masya Allah Padahal ekonomi yang terbesar Duduk di tangan orang-orang Islam Minyak-minyak Duduk di tangan orang-orang Islam Gotu goni, gotu goni Tapi Orang Islam Tak boleh besar Gitulah Nah, tak saya panjang sangat Nak ayat katanya Burung belatuk Ini ha, masuk di dalam ayat semula Burung belatuk pergi tengok Raja Sabah pada waktu tu, Masya Allah, singgah sana, istana, tempat duduk, alangkan, gotu, goni, gotu, goni. Mari raya ke Nabi Sulaiman. So lagi, ya raya. tuha, wa qawmaha yasjuduna li syamsi min dunillah. Aku dapati raja perempuan itu dan kaumnya sujud kepada matahari dengan meninggalkan ibadat menyembah Allah. Ha, maksudnya apa? Semua matahari naik dan semua matahari ketika jatuh. Suat mun. Ketika pagi-pagi belum pada matahari nak naik itu, pakak dok suat mun bila-bila. Bila matahari naik, pak, pakak suju semua kepada matahari. Ni nak yang katanya latih pada zami-zami dulu, orangnya mikir belaka, nak sembah matahari, nak sembah bulan, nak sembah bintang, sembah natal, sembah tu, sembah ni, sembah sama-sama manusia. Sampai ke learning, dunia learning pun orang semua manusia lagi. Ha tu, semua gambar. Ha. Nak tidur tu semua gambar dulu. Gambar apa nama kita tak tahu tak. Nak semua benda-benda toko, gotu gani, gotu gani. Ni burung hut-hut giroyak kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah alam tu hai tak tahu lagi kau kepada dia ataupun we tahu dah tapi nen dengan burung hut-hut mari dia wayak kepada dia so lagi Hak ni hak perenai besar sekali. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Hak ni cerak-cerak. Pem-pem. Dengar perkataan eh, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan apa? Dan syaitan pula memperelokkan pada pandangi mereka perbuatan syirik mereka. Ha, jalan dah. Hati itu nak sembuh matahari dah. Tambah-tambah lagi, tambah-tambah lagi, syaitan mari duduk sem, mari duduk nunlang, mari duduk royak katanya wak lagu ni lah molek. Ha, ni, ni, kecek ni, orang kafe teruh-teruh ni. Pada zaman dulu. Sebab apa tu? Sebab duduk semua matahari. Tambah lagi ni syaitan mari duduk sem, kita bosan ha ni hot nak ni. Kita bosannya amalan hak orang-orang Islam kita buat seluruh dunia ni. Saya tak ada kecek ha orang Melayu kita saja seluruh dunia yang orang Islam kita dok buat amal tu amal ni apa tu tapi syaitan mari duduk sokong nak jadi apa mula wak bidah pegangnya khurafat pegangnya gotu lagu ni percaya berasa katanya buat lagu ni kena kali kena duk berasa gitu patu tak kau tambah orang kau duk sokong pula sokong sokong sokong jadilah amalan tu sebab tangte boran-boran samai tak tahu dek damban mari siapa kala ni tak boleh tinggal benda tu dia berasa katanya kena lepas tu kan pekak gadik saya sebut semua pekak gadik ha. hak sungguh tu benda tu boleh wear kalau dia pahal molek boleh wear molek molek boleh tahu amalan hak pasal bidah ha, ah, karuk tapi dengan sebab ke apa dia berasa katanya eh tak boleh tinggal weh hak ni hak dia buat lama dah Lepas tu kan, tak boleh tinggal, tak boleh tinggal. Ha tu nafsu betul-betul dah tu. Nafsu betul-betul. Dia tak boleh tinggal pekak gadik saat ni, cek katanya. Syaitan mari duduk gelok, mari duduk royak, mari duduk supik telinga. Nak win apa katanya molek. Pah manusia jadi kafe. Cuba kita tengok dah gambar Abdi tu. Sejak daripada anak-anak Nabi Adel lagi. Boleh jadi kafirnya sebab syaitan. Mari duk tipu, mari duk gelok. Kena tipu, kena tipu jadi syat, jadi apa? Jadi kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. Semua tak kong ni belong pada Nabi Nuh lagi. Latih semua tak kong. Ha tu gitu. Walaupun pada asalnya nak ingatnya, nak ingat ke tok nenek, eh tok nenek ni dah ni hak berkat ni. Hak minta doa gapo-gapo tu heavy belaka. Mula lalu dah. Eh ambil kayu, ambil batu, mari pan, pan, pan, pan, pan. Buat gemage, buat, buat tokong lah kecek mudah-mudah. Mari, nak tengok baru. Buat mari rung anuk. Eh, berasa nak nak gosok-gosok. Mari rung cucu, cicit, cocok. Hmm, pakai sembah selalu dah. Hatu dah. Nabi Nuh lahir mari pak tu. Dia jadi rasul. Dia tengok orang okay, duduk semua tokong dah ada tokong nama-nama Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Jalan tu. Nama tokong-tokong yang tu hebubuh di dalam Quran eh, di zaman Nabi Nuh. Lepas tu zaman Nabi Sulaiman pun besar juga manusia yang dok buat perkara-perkara yang menjadi syirik iaitu nya semua matahari. Lepas tu tambah pula syaitan mari duduk tambah nak jadi lazak sedak wa amaga tu wa amaga ni dalam pasal syirik-syirik Cuba kita gambar dek. Eh. Kalau kita tengok orang-orang ada semua tak kong, semua, semua, semua, semua. Masya-Allah. Dia berasa katanya kena. Hak dia ada semua. Nah, tu setiap perkara hak dia ada semua bukan tak kong saja dak. Semua tiap-tiap perkara lain daripada Allah. Dia jeliga benda tu dah. Allah teriak, siapa kau teriak? Saya dia kepada benda hak dia ada semua. Bagi Allah, bagi orang yang Allah Taala buka hidayah, bila dia tahu dia reti pak masya-Allah dia berasa nak tinggal dulu aku dak sembah benda tak kena weh benda complong tapi kita tak boleh kecek benda-benda pasal ini depan khulayak ramai-ramai lak lai saksana seolah katanya kita duk du min du tu agama dia sebab tu ambil lak sakon mari duk kecek ทุกศาสนาสอนให้คนทำดีละเว้นความชั่วอ่า Nah semua tu pakai nak pergi kepada syurga belaka apa cuba cuba kita mikir sikit eh, eh. syurga agama aku Allah tak ada buat syurga agama nun Tuhan dia buat apa syurga ada apa butir? ya? Eh. nak dah mu pakai buat belaka syurga ni um, umuh kalau lagu mana kalau umuh tak apa umuh dah Allah umuh timuh umuh makna umuh makjah kalau syurga pasal itu tak apa tapi syurga hak nak tiap-tiap orang hak nak pergi ke syurga ni dia kena ada email kena ada amal soleh kena we betul akidah kena go tu kena go banyak perkara kakah-kakah nak masuk syurga tapi hak pentingnya iman amal soleh ha gitulah jadi panjen ayat kepada kita dan insyaallah kita sambung semula dah ayat wajatuha wa qaumaha yasujuduna lisyamsi min dunillah sebab ayat ni adalah ayat-ayat penting yang adanya tepat sujud dia panggil ayat yang ke-25 ni adalah ayat ayat sujud yang Allah Taala royak alla yasjudu lillah Nah, sekadar inilah. Masa pun agaknya panjang dah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.